¿Qué pasa, chavales? Today we're uh, here. It's a famous spot with the monkey prey, big monkey prey, and we meet Бодя. He is from Ukraine. Короче, наш русский, Тип. но не русский. Чико. Не русский Чико. И сегодня, о, о, today we will try this monkey prey. Как туда на испанском? Oi. Oi. Oi, monkey free. Oi. Oi, monkey free. but maybe not because I don't know. Tell me. Страшно. Они тут уже так стоят минут 30. <laughs> Немножко драмы прибавила. Блин, а что так страшно? Два года назад было страшно, а сейчас... Очень страшно. Очень страшно. Тогда было как-то так страшно, сейчас прям очень. Ну что ты долетаешь 500 Нет, тысяч раз? Да. Well, the first uh, artist attempt, GoPro, is, didn't film. GoPro? Красавчик. одного. Про хилы я знаю историю одну. Привет! Ой! Я ногу не Давай, давай, давай, давай, давай. Yes. Я просто его не видел никогда, поэтому я не знаю. О, -о, -о, -о жир. А я знаешь, что даже подумал? Я могу сейфти сделать. Эй, пацаны, вы куда? С этого. С какого он прыгал? С четвертого, Та-дам! Это все они. what's up? Today we're in uh, Barceloneta, Mr. Aaron and in extremis gym make a acrobatic party. Boom. Two air tricks and mini tramp. try Cartwheel quad full. Uh, triple was okay. Maybe today it's quad full day. Oh!